Hola Rocío, hoy estamos con Rocío Ramos que nos va a presentar la exposición Elegance. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? <laughs> Yo muy bien. Cuéntanos, entonces, eh, esa exposición, cuéntanos un poco su historia. Pues todo empezó porque mandé eh, mi currículum a la Alianza y ellos me propusieron eh, hacer una exposición. ¿Y Elegance, un nombre tan francés, tan de lo que es la cultura francesa. ¿Cómo pues te No podía ser otra cosa que Elegance, <laughs> porque, eh, bueno, sobre todo son trabajos de moda y, para hacer un paralelismo con la alianza, eh, utilizar una palabra francesa. Sí, pues y algo que representa algo para ti en y entonces es como un poco la marca de, un diálogo entre Francia y España, un diálogo cultural. ¿Tú en qué te reconoces en eso? Francia es eh, la cuna de la moda, eh, hay muchísimos modistas franceses estupendos y, es digamos un poco el origen de, de Como la, tarjeta de visita de Francia y de la cultura francesa para ti aquí, sí. ¿Sí? ¿Y fotógrafa ¿Cómo te vino un poco esa, vocación? Pues yo comencé Bellas Artes en la Complutense de Madrid. En principio no tenía pensado eh, hacer fotografía, nunca lo había pensado. Eh, yo iba a ser pintora. Sí. Bueno, en realidad no me he alejado demasiado de... Las artes visuales. <laughs> y en segundo de carrera eh, me apunté a una asignatura que era fotografía. Y me quedé totalmente enganchada a la fotografía. Posteriormente hice un máster cuando terminé la carrera de, fotografía, de publicidad y moda. Para especializar en eso. Entonces nos decías, fotografía de publicidad y moda, esta exposición que es plenamente artística, que bueno, yo la he visto y me ha encantado, <laughs> eh, además está enfocada hacia la moda. ¿Cuál es tu vínculo con la moda? Pues la moda para mí es, mm, o sea, dentro de la fotografía es eh, la disciplina, digamos, más creativa eh, para mí dentro de, la fotografía. Sí, lo más creativo, lo más innovador, Sí, y sobre todo eh, me gusta el trabajar eh, con estilistas, maquilladores, crear una historia entre todos y es la parte más difícil, digamos, llevar dirección artística eh, entre todos. ¿Y entonces la elegancia la podrías definir así, como, la innovación, o tú crees que se limita a la ropa? Eh, la elegancia yo creo que mm, tiene que ver un poco con la ropa, pero mm, yo creo que es más bien cómo se siente una persona, eh, cómo se mueve, cómo habla. Sí, el aura que el aura que desprende. <laughs> desprender Aura entonces los 17 y los 18, porque me parece que organizas unos shootings, y el 19 inauguramos la exposición Elegance de Rocío Ramos. Pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Adiós, Ángel.